خير يا زينة عن ابنتش وين رايحة؟ ما شربت شيء بشربها ببيت الامبراطور يا امبراطورة باي يا بندر اذا عندك كلام بخاطرك تقوله عزموني على حبيبتي هذا كله مسح زور بس لكن الوجبة الرئيسية معاك أكيد هذا مسح زور على مسح بتسوي أنا من كثر ربك انك ما خذيتيها يا ريحان انا بالنسبه لي عيشتي عند سلوى كانت ابرك مليون مره من العيشه اللي انا عايشتها والله لهالدرجه انت مضايقه يا ريحان انا بسجن سبع نجوم لا اطلع لا اروح لا اشوف احد العالم كلهم قالوا له مالك امل الطيب زوجته لازم تعلم هذه اللي كان يعالج عندهم معقولة هالحكي في البداية خسرت علشان كذي ما قلت لكن قبل ما تأكدت من الحكي اللي قالوه ولا شيء اللي كان يسوي معك عدل أنا بعد وكم هذا ألمح له بهالموضوع يقول لي ذهني مو فاضي صبري علي لما أخلص من أعدائي شوفي حاولي تقطعين الشك باليقين دوري بالأوراق اللي قالوا لي عنها Вы дорогие дети, младшие пиво, чего же говорить, мачать? ما طليت من الدريشه وشفتها قلت وي وي مصيبه اكيد